वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ मयंक है मयंक आप किस लिए आए हो और कैसे पता चला हमारे बारे में हम्म, तो यूट्यूब अच्छा मैंने आपको देखा सर्च करा हाँ तो काफी सारे लाइक्स कमेंट्स के साथ पता चला कि आपका हम्म। मतलब अच्छे व्यूज थे तो अच्छे कहाँ है यार बहुत कम व्यूज आते हैं <laughs> नहीं व्यूज कम आते हैं पर कमेंट्स तो अच्छे आते हैं अच्छा हाँ कम तो लोग देखते हैं ना इसलिए आते हैं <laughs> जब जब जब ज्यादा आएगी तब लोग फालतू बहुत बोल सुबह देखा था <laughs> अच्छा हाँ, हाँ। हाँ, सुबह ही देखा था हम जब तो, तो हमने देखा था मेरे यार चलते हैं आज हो गया बहुत हो गया <laughs> तो आपकी दिक्कत क्या थी बैक टाइटनेस थी बैक में सोरनेस बहुत थी मतलब एक ऐसा था कि मूव करने में दर्द होता था बाइक राइड करने में पेन होता था मतलब लिटल पीछे से आप थोड़ा ठीक लग रहा है अभी तो सिर्फ रिलीज किया है कपिंग किया आपके लिए नेटलिंग भी किया है हम्म। आपके लिए नेटलिंग भी किया था ना हम्म, हम्म। तो मैं जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाता हूँ बहुत ज्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं सब पर किसी को एडजस्टमेंट ही देखना होता है फेस नहीं सर सुधर फेस नीचे फेस फेस होता है फायदा नहीं आते रिलैक्स बहुत बढ़िया इजी इजी ब्रीथ आउट करो छोड़ो नाइस नाइस टर्न कर लो मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी साइड इस तरफ लो करो इस तरफ पूरा नीचे वाला था उसी सीधा ये मोड़ लो रिलैक्स करो क्रॉस करो इजी करो ब्रीथ आउट करो नाइस उस तरफ एक बार और ट्राई करते हैं क्रॉस करो इजी करो उस इजी करेंगे <laughs> इजी ये टाइट है यस यही सबसे ज्यादा टाइट था छोड़ो इजी इसमें थोड़ा सा आराम से होना मुझे लग रहा था कुछ इसमें बोन की प्रॉब्लम ये हो गया क्या हो गया घूम गया एक घूम गया था और डॉक्टर से कराया था एक्सरे तो वो कह रहे थे कि हड्डी है ना वो थोड़ा रिलैक्स आराम से करना उसको इतनी टेंशन बिल्कुल नहीं क्या डेली ये तो एक्सरसाइज नहीं करता उससे नहीं होती है एक्सरसाइज सब होती है मतलब इतनी तो बिल्कुल ही लूज है एक्सरसाइज लॉन्ग हेयर इसका जो लॉन्ग हेयर एक्सरसाइज है ना हां मसल हो गई बिल्कुल इसमें कोई जरूरी नहीं जिसने भी बोला ना भूल जा बिल्कुल नॉर्मल कर वरना कमजोर बना रहेगा ये हो गया बैठो बैठो क्रॉस कर इजी छोड़ दो इसको नीचे करो ये दो छोड़ दो धीरे करो धीरे करो अब अपना रिव्यू दो कैसा लग रहा है आपको बढ़िया ठीक है अब तो पहले से और ज्यादा ज्यादा मेन तो दिक्कत ऐसे था कि मोड़ने में जैसे ऐसे घुमाते गर्दन हाँ यहाँ पर टाइटनेस आ रही थी इधर टाइट जॉइंट खुल गया होगा आई एम श्योर छोड़ो हाँ हाँ पूरा खुल गया आज क्लास है अब ठीक है तो इधर शोल्डर का भी इधर थोड़ा ऐसे करता हूँ ना दर्द होता है तभी सर ये ट्राइसेप्स वीक है ना उसकी वजह से ट्राइसेप्स पे खड़े होके वेट डालना या खड़े होके किसी वजह से उस ट्राइसेप से वेट डाल लॉन्ग हेड ओवर हेड जरूर किया कर ठीक अपना फाइनल रिव्यू जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देखा है बाकी लोग जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम क्या वो जैसा कर? देखा है वैसा ही है बढ़िया एकदम टेन स्टार और तो कुछ नहीं है बोला कोई ठीक है आ जाओ अब निखिल है दूसरा